Eh, como han dicho Conchi, pues nuestro proceso es completamente distinto. Eh, llevábamos bastantes años trabajando en Inclining, al principio como socios en proyectos, luego eh, coordinamos alguno y por medio de la plataforma de Inclining eh, llegamos a Erasmus+. Plus. la verdad es que gracias a que hemos sido un ciclo, somos una escuela de cuatro líneas y el curso donde yo trabajaba éramos cuatro personas que nos llevábamos muy bien y siempre estábamos mirando para adelante. Eh, la escuela en general es una escuela, el claustro está bastante implicado, tenemos mucha suerte, somos un claustro bastante estable. Además, eh, bueno, eh, la gente que ha venido con las oposiciones atadas un poco viene también en esa marcha, de siempre mirando para adelante, ganas de dar la vuelta a todo. Y gracias a eso no tuve mucho trabajo en convencer a los compañeros y compañeras que teníamos que intentarlo Vimos un anuncio que nos interesó para dar una vuelta a las matemáticas y hacerlas, trabajarlas más por medio de competencias. Eh, el proyecto que hacemos se basa en el aprendizaje, trabajar el aprendizaje. Las primeras dudas que nos surgieron fueron que era alumnado de primaria, pero bueno, con alumnado de primaria se pueden hacer muchas cosas, porque muchas veces el freno se lo ponemos nosotras y nosotros, no, no lo tienen ellos y ellas. Entonces eh, nos echamos a la piscina, encontramos eh, un anuncio que nos interesó, contactamos con la coordinadora, que en nuestro caso es Polata, y estamos cinco escuelas eh, participando en el proyecto. Tenemos el proyecto a tres años. Hicimos el curso pasado, este curso y el siguiente, porque ahora no se puede, pero nuestro es de 36 meses. Aprovechando esto que decías, eh, tu experiencia